Santa Catarina. E poli, viandantes, Entendeu? Vem cá. Você tá vendo? Tô te vendo. Tô por aí. Olá, calá. Troi, calá. Que ótimo. <laughs> É, calá, calá, brava, brava. Cala aí, Caíne.